Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick air. Ei, Blai, m'ajudes? Eh? Que he fet un programa, es diu Complicitats Online. <laughs> Complicitats Online? Però què sí. és això? Per explicar-te secretets o què? Doncs no, és un quin és quin, però amb la gent de l'institut. Mola. <laughs> A que sí? Em moro de ganes. Mm. Doncs, bueno, va, ajuda'm, que és que m'ha sortit un missatge aquí a la pantalla que és que no entenc. Dones! Què? Doncs això, tia, que, que no en teniu ni idea de res. Després us queixeu de si us hackegen el mòbil o l'ordinador en la porta. No, que no, un moment, un moment, ensenya-m'ho. Tia, que t'ho faig en un moment, de veritat, que no em costa... No, no, no, no, però és que vull aprendre, vull saber com fer-ho. Però, tia, t'ho faig en dos minuts i ho tens, de No, Blai, però és que què et costa? No ho facis explicar, tu, tia, és un pal, és, és, molt, és molt llarg, de veritat, jo ho sé bé, és un plis, t'ho faig en un plis, de veritat. Ja, no, no, Blai, però és que després no sabré com fer-ho. I si em passa un altre dia, què? Mira, només... No, Blai, Blai, sisplau, Blai! Escolta, no, si no t'ho hauré de demanar un altre dia i un altre i un altre. tia, va, m'ho expliques una vegada, només una vegada. Però és que si t'ho he d'explicar ara se'ns farà, o sigui, se'ns farà de nit. Va, no serà tant. És molt llarg, en sèrio, jo he triat una eternitat a pensar això. I ara t'ho he d'explicar, així, pim-pam. Trigaràs pràcticament el mateix, va. Va, Blai, vinga, va. Entra la carpeta. Hosti, ets un pal, eh? Jo? Per sí, què? ets una mica pal. Perquè eh, és que ja estaria, ja t'ho hauries fet. Ja ai, ai, Blai, per favor, estàs donant-li ah, molta... Va, obre la, obre la carpeta, obre la carpeta. Aquesta, la que tens Mira, aquí. ja està. Vale, ara t'has de descarregar, descarregar l'arxiu XPD. Descarrega-te'l. Vale. Digueràs res, dos segons, perquè ja vale. el Mira, ja el tens. Veus? Se t'ha posat a dalt. És que no ho veus, se t'ha posat que a dalt. Que sí que l'estic veient, això, no? Vale, ara el poses a la carpeta, a la que vale. t'he dit. Un cop ho poses, ara li dius instal·lar. Li poses el, el, el nom que tu vulguis, com has dit, complir dit. Complicitat I ara dius, acceptar. Carrega-ho i, i ja ho tens, ja ho tens. Veus? Olé! Mira, ui, me n'he d'anar ja... Uh, s'ha fet tardíssim, tia. Uah, exagerat. Però és que és veritat, no és tan fàcil, tia. Ara aquí... M'has esclavitzat. Ah, <laughs> ja serà menys. Jo no, no li torno a explicar més res, eh? Però què dius? Però Blai, a veure, s'ha queixat en segons 5 minuts, eh? 5 minuts? 5 sí. minuts? Tu ho has fet amb, amb 0, Blai, crec que el que t'estàs posant pesat ara ets tu, eh? Bueno, el mi la novia no? Tecnologic. Tecnologic. I use it